你通常不会听到这个真相：遭受过创伤的女性有潜力成为这个世界上最强大的那类人。社会上无知的人把这类女性称呼为“受伤者”，但是她属于那类最强大的女性。社会上的那些人遗忘了幸存者。 所拥有的最危险的利器——任性。当你一而再、再而三的去做事情的时候，永远不要让他失望。你知道，当他失望的时候，便再也没有回头路。不要欺骗自己，你无法打败他，你也永远不会击败他。 他总是会在绝境中重生，经历过地狱，又重返人间。即使一次又一次的在烈火之中灼烧了双脚，他也会活下来，向人们讲述另一个故事。即便是他不得不爬着前行。 他也不是在锦衣玉食之中被给予爱，或是许可。为了活下去，他不得不以别人梦想中的那种方式去爱自己。他竭尽全力去完成自我接纳。没有人可以对他像孩子那般宠爱，或者是跟他甜言蜜语。他必须照顾好自己所迈的每一步。 他知道，他可以这样活下去，因为他已经做到了，而且还会做到更多。当有人告诉他“你做不到”的时候，他会说：“看我的！”他在黑暗的冬天迸发出了炽烈的光芒。冥王哈迪斯把他带到了冥界。 当他在寒冷中重生的时候，也带来了春天，还有希望。他承认自己的阴影，并把它们无缝地转化成了他的自由、创造力、想象力和独立的能力。在他的生活中，他曾经目睹并体验了人类所能制造的残忍。 还有邪恶，在很早，他就知道，有些恶魔，身披着人类的外衣。那些噩梦，仍然历历在目。他也被给予了一切可以放弃的理由，也给予了足够让他不再相信自己或者其他任何人的证据。 可是，他在培养对自己的信念上，有如施了魔法一般，他注定要显化出他灵魂的梦想。所以，即便经历了一切，他仍然在征服着，他仍然生存了下来，并茁壮地成长着。受过伤的女性，不仅仅拥有着强大的显化力量。 恰恰因为他所经历的创伤，这种显化的力量才变得强大无比。在他一生之中，再也没有比有人告诉他“你不能做这个，不能成为那个”更强的动力了。再也没有比一个没有任何东西可以失去的人更加坚定的要达成梦想。 受过伤的女性，并不是主动想要去体验旅途的艰辛。她从被安排的这一切当中，体验过地狱。然而，受过伤的女性，并没有毁灭。她受伤了，在引导自己和疗愈自己伤口的过程当中，她成了那股不可思议的能量的源泉。 他展现了令人难以置信的滋养和改变的潜能。他拥有着让自己的伤口变成成就自己、成就他人的能力。他开创着自己的成功，他成为了自己的英雄，并为自己祝贺。所有过去扔向他的石头。 都变成了他王国的地基，他一砖一瓦地营建着，尽管会迎来一次又一次的破坏，可是他一次又一次地把自己拯救出来。尽管如此，这样的幸存者仍然会面对仇恨、嫉妒，还有贪婪。 他们试图告诉他：“你受伤太多，无法重返天堂。”你也看见了，大众眼中，这种过度受伤的女性，总是要比那些从来没有经历过风雨的人表现要好。这看起来打破了现状，结果。 她成为了无尽女巫狩猎者中的幸存者，成为许多迫害者中的眼中钉。然而，当他们试图把她烧死在火刑柱上的时候，她只是做了自然而然的事情。她复活了自己。毕竟，没有人可以否认，受伤的女性内在拥有着比那些看起来。 比他强大的欺凌他的人，更强大的力量。他们嘲笑并讥讽着这位沉默不语的战士，他看起来似乎也永远不会反击。但是，这类女性有着共同的特质：她在观察，她学习如何选择。 并进行自己的战斗，在这个过程当中，他的精神可能会受伤，但是他仍然在坚持。他持之以恒，一点一滴，他照单全收。或许多年以来，他都保持着沉默，对于他的灵魂来说，似乎过了几个世纪。 这是一个古老的创伤，这个创伤似乎追随了他一代又一代。然而，在某个时刻，为了活下去，他的灵魂开始进行反击。是时候站起来了。他沉默了那么久，以至于…… 当他最终开始发出声音的时候，世界都开始震颤、裂开。他被压抑的巨大能量，在高压之中孕育而出。他称之为生命，那是一股闪电般的力量。曾经，绝望是他的常态；现如今，滋养。 变成了他与生俱来的权利，曾经让他感到胆怯的地方，现在，他就像挥舞着刀剑一般，每一个行动，每一个言语，都释放出雷电的力量，伴随着他，他带来了暴风雨。现在，当他开始创造的时候，他创造了全新的世界。 它进行着转化和显化，而那些从来没有为活下去进行挣扎的人，也从不曾在这个层面进行创造。当你听到强大幸存者的发声，你看到了战士的意志，你只能停下来倾听。它代表着百万条。 存活下来的生命的声音。当大火重新燃烧的时候，它也代表着绝望和无助的呐喊。它也是那些不曾发出声音的人，一直渴望听到、感受和触摸到的正义的象征。不论你如何努力，不论外界看起来如何，你永远无法让像他这样的人。 卑躬屈膝，因为他知道他的创伤给他带来的价值。他也知道如何使用灵魂的光芒来填充创伤的缝隙。他更知道如何去把每一个诅咒在他身上的单词转化为钢铁般的意志。这个过程会让他。 以及其他被困的笼中之鸟，重获自由。你永远不可能打败受过伤的女性，因为她非常清楚的知道如何拯救自己。